दोस्तों हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो मार्केटिंग करना ये अनिवार्य है तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं बट मार्केटिंग में कई सारे ऑप्शन है कई सारे तरीके हैं कि जिसकी वजह से हम कस्टमर को हमारे सिस्टम की और हमारे शॉप की ओर या हमारे स्टोर के ओर उनको लेकर आ सकते हैं बट दोस्तों जब भी आप मार्केटिंग करते तो मार्केटिंग करते समय आपको मार्केटिंग को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है बल्कि उसे एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसे एक कला के माध्यम से समझना है उसे एक कला के माध्यम से सोचना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे सिस्टम की ओर हमारे प्रोडक्ट की ओर हमारी कंपनी की ओर हम उन्हें खींच कर लेके आ सकते हैं सो दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप भी आपके बिजनेस मार्केटिंग में ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो जिसे बोलते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग अब ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग है क्या ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग वो ये टेक्निक है कि जहां पर आप लोगों को आपके सिस्टम की ओर आपके शॉप की ओर आपके स्टोर की ओर लेकर आ सकते हो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जहाँ पर आप आपके स्टोर को या आपके शॉप को पूरी तरह से सजा के रख सकते हो आपका इंटीरियर हो सकता है आपके इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके इंटीरियर का जो इंटरनल पार्ट है वो उसे अच्छी तरह से आप सजा के रख सकते हो आपके स्टोर का आपके शॉप का एक्सटीरियर वाला जो पार्ट है उसे अच्छी तरह से आप सजा के रख सकते हो इससे क्या होगा कि कस्टमर को हम हमारे और अट्रैक्ट कर सकते हैं अभी मर्चेंट मर्चेंडाइजिंग ये जो टेक्निक है विजुअल मर्चेंडाइजिंग ये मार्केटिंग का एक पार्ट है मार्केटिंग का एक हिस्सा है तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्यों हमें विजुअल मर्चेंडाइजिंग के ऊपर फोकस करना है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग हम हमारे शॉप के लिए या हमारे स्टोर के लिए अगर करते तो सबसे बेनिफिट ये हमें मिलता है कि प्रोडक्ट इट वो खुद को प्रोडक्ट खुद को एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर लोग जब भी आप मॉल्स में जाते हो तो मॉल्स में जाने के बाद आपको कोई भी मॉल्स वाला पर्सन उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है हर जगह पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया वो प्रोडक्ट आप परचेस सिलेक्ट करते हो एंड देन उसे परचेस करते हो तो ये एक विजुअल मर्चेंडाइजिंग की एक टेक्निक है दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि आप कस्टमर को एनकरेज करते हो आपके स्टोर में एंट्री करने के लिए तीसरा बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग के ऊपर फोकस करते हो तो आपका जो एनवायरमेंट होता है ये पूरी तरह से हैप्पीनेस होता है अगर कोई इन्वायरमेंट हैप्पीनेस है तो कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा समय तक आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा समय तक कस्टमर वहाँ पे रुक सकता है और हमारा मेन टारगेट ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड सैटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन प्रोवाइड करना या सर्विस हमें देना है अगर कोई कस्टमर हमारे शॉप में आता है तो वो सैटिस्फाइड होना चाहिए और रिलैक्स मूड में उसने पूरी तरह से शॉपिंग करनी चाहिए सो so, दोस्तों ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहाँ कहाँ पे आपके देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो आपको आप जब भी मॉल्स में जाते हो मॉल्स में आपको देखने को मिलेगा अगर आप थिएटर में जाते हो थिएटर में आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कहीं शोरूम में जाते हो तो शोरूम में भी आपको ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग का एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा इवन जब आप कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी कई सारे आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी अलग अलग टाइप के डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के म्यूजिक आपको वहाँ पे सुनने को मिलेंगे देंगे तो दोस्तों अगर आप ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग आप आपके बिजनेस में अगर ये टेक्निक अप्लाई करते हो तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा तो क्या क्या इंपैक्ट है क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आपके बिजनेस के ऊपर इसका पड़ेगा सबसे पहले इंपैक्ट तो ये होगा कि आप कस्टमर लोगों को एनकरेज करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो परचेस कर सकते हैं दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि कस्टमर आपके शॉप में आने के बाद वो गुड फील करेगा और यही हमारा मेन इंटेंशन होता है जब भी कस्टमर हमारे शॉप में अगर कोई एंट्री करेगा तो वो गुड फील करना है और ये हमारा हक पर्पज़ है कि लोग हमारे ऑफिस में या हमारे शॉप में आने के बाद वो पूरी तरह से रिलैक्स फील करना चाहिए दोस्तों तीसरा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको ये होगा कि जब भी आप यूजुअल मर्चेडाइजिंग टेक्निक अप्लाई करते हो तो यहाँ पे बेनिफिट आप लोगों को ये मिलने वाला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हो मींस आपका जो सेल्स हैं ये सेल्स इंक्रीज करने में बेनिफिट होता है तो दोस्तों जब भी आप ये विजुअल मर्चेडाइजिंग टेक्निक आप आपके बिजनेस में या आपके शॉप में या स्टोर में अप्लाई करोगे तो आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उन टिप्स के ऊपर आपको फोकस करना है तो सबसे पहले आपको फोकस उन बातों के ऊपर करना है कि जो भी आप डिस्प्ले लगाने वाले वाले हों ये डिस्प्ले क्रिएटिव मैनर्स में होनी चाहिए ताकि लोग जब भी उसे देखें देखने के बाद वो उन्होंने उनको वो पसंद आना चाहिए तो सबसे पहले आपको इन बातों के ऊपर फोकस करना है कि जो भी डिस्प्ले आपके रहेंगे ये क्रिएटिव मैनर्स में होनी चाहिए दूसरी बात आपको लाइटिंग के ऊपर फोकस करना है जब भी आप डिस्प्ले लगाओगे तो उसके साथ कलरफुल लाइटिंग होनी चाहिए अगर आप कलर कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करते हैं तो ये कलर कॉम्बिनेशन कस्टमर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तीसरा टिप्स यहां पे आपको फॉलो करना है वो है कि आपका जो भी डिस्प्ले होगा इस डिस्प्ले को हो सके तो आप डेली या तो फिर वीकली इसे चेंज करना है अगर कोई विजिटर्स रिविजिट करता है आपके स्टोर को या शॉप को तो उसे अलग अलग टाइप में अगर प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो कस्टमर प्रोडक्ट ले सकता है एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों आप आपके स्टोर में या आपके शॉप में आपको एक अच्छा सा म्यूजिक आपको लगाना है अगर आप म्यूजिक अगर लगाते हो तो इसे कस्टमर रिलैक्स फील करते हैं अगर कस्टमर रिलैक्स फील अगर करता है तो ज़्यादा समय तक आपके स्टोर में वो रुके रहेगा अगर ज़्यादा समय तक अगर वो आपके स्टोर में रुकता है तो इसका मतलब यह है कि वो और भी शॉपिंग कर सकता है सो so दोस्तों ये थी कुछ विजुअल मर्चेंडाइज टेक्निक एंड कुछ बेनिफिट आप जरूर इसे अप्लाई कर सकते हो एंड जब भी आप मार्केटिंग करोगे अपने बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए तो आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग नहीं करना है बल्कि एक आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केटिंग करना है एक कला उसे समझना है अगर मार्केटिंग करना है तो आपको समझना है कि ये मेरी कला है मेरी बिजनेस की कला है ताकि मैं कस्टमर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ओर आकर्षित मैं कर सकता हूँ सो so दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर इसके बारे में आप आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर और भी ये वीडियो पसंद आया है सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर सकते हो ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों आप लोगों ने आपका वैल्यूबल जो समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा कर, कर, करता हूँ आप लोगों का thank you so much love you all